大家好，今天我们来分享如何改变每一件事物，如何将负向的改变成正向的。很抱歉，我们无法这么做。如果我们是正向的，那么对我们来讲就没有什么是负向的。如果我们是负向的，那么对我们来讲，每一件事情都会是负向的。我们是一切。 存在于我们周遭事物的源头。我们是我们自己的世界的创造者。我们并不是生活在一个世界里面。有多少个头脑，就有多少个世界。每一个头脑都生活在他自己的世界里，他创造出世界。所以，如果每一件事看起来都是负向的，每一件事看起来都是具有破坏性的。 每一件事看起来都是有敌意的，都是反对我们的。那是因为在我们里面没有一个正向的中心。因此，不要去想关于如何改变负向如果我们觉得在我们的周遭都是负向的，那只是表示在我们内在是负向的。世界只是一面镜子。 我们被反映在它里面。欧秀有一个故事，他待在一个村子的招待所，那是一个很贫穷的村子，但是里面有很多狗。他们在晚上的时候都聚集在那个招待所周围，那一定是他们平常的习惯。那个招待所是一个很好的地方，有大树，有阴影。他们一定是每一个晚上。 都在那里休息。欧秀待在那里，有一个部长也待在那里。那个部长变得非常受打扰，因为那些狗会在那里吠叫，制造出很多令人讨厌的声音。已经过了大半夜，但是那个部长还是睡不着，所以他来找欧秀。他问欧秀：“你在睡觉吗？”欧秀当时睡得很熟。 所以，当他靠近欧秀，叫醒欧秀，然后问他说：“请你告诉我，要怎么样才能够在这么多噪音的情况下睡着？至少有二三十只狗在那里，他们在那里打架、吠叫，以及做一些狗平常会做的事。所以，要怎么办呢？我睡不着，而在一整天的行程之后，我已经很疲倦了。” 如果我睡不着，那对我来讲会变得很困难。明天我还有行程，我一早就必须离开，似乎没有睡意。我已经尝试了各种我所听来和学来的方法，诵念咒语、对神祈祷等等。我每一种方法都尝试了，但是都无效。所以我现在应该怎么做？ 欧秀就告诉他：“那些狗聚集在那里，并不是为了你，或是要来打扰你的。他们甚至不知道有一个部长待在这里。他们是不看报纸的，他们完全不知道，他们在这里并没有什么目的。他们不会顾虑到你，他们只是在做他们自己的工作。你为什么要觉得受打扰？” 所以他说：“我为什么不受打扰呢？我要如何才能不不受打扰？有那么多的吠叫声，我怎么睡得着？”所以欧修告诉他：“不要跟那些吠叫声抗争，你在抗争，那就是问题之所在。问题不在那些噪音，那些噪音并不会打扰你，是你。” 因为那个噪音正在打扰你自己，你在反对那个噪音，所以你有一个条件，你在说：，如果如果那些狗停止吠叫，我就可以睡着。那些狗是不会听你的。你有一个条件，你觉得那个条件被满足了，你就可以睡着。是那个条件在打扰你，接受那些狗。 不要立下一个条件说，如果他们停止吠叫，我就会睡得着。只要接受那些狗就在那里，他们在吠叫，不要抗拒，不要抗争，也不要尝试去忘掉那些噪音。接受他们，听着他们，他们很美，夜晚很宁静，他们叫得很有活力。只要听，这就是咒语。 正确的咒语，只要听他们。所以部长说：“好吧，我并不相信这些能够有帮助，但是也没有其他方法，所以我就试试看。”他睡着了，那些狗还在吠叫。到了早上，他说：“这真的是奇迹般的，我接受了他们，我撤回了我的条件，我就这样听着，那些吠叫声变成音乐般的。” 那些噪音变得不打扰，相反的，它们变成一种摇篮曲。我因为它而陷入深睡。所有都是依我们的头脑而定。如果我们是正向的，那么每一件事情都会变成正向的；如果我们是负向的，那么每一件事都会变成负向的，每一件事情都会变酸。所以。 我们要记住这一点，不要对噪音是如此，对生命中的每一件事也都是如此。如果我们觉得有某种负向的事情存在于我们周边，那么就到我们里面去找寻那个原因。他是你，你一定要期待某种东西，你一定是在欲求某种东西，你一定是做出了某种条件。 存在无法被强迫按照我们的方式来进行，他会遵循他自己的方式。如果我们能够跟随他，我们就是正向的；如果我们跟他抗争，我们就变成负向的。然后我们周遭整个宇宙就变成负向的。那么今天就分享到此。